हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो पाइथन का है एक छोटा सा कोड दिखा रहा हूँ देखिए ध्यान से ये जो कोड मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकता है अब यहाँ पर एक एप्पल लिया है मैंने दूसरा ऑरेंज लिया है और फिर इसको रिवर्स करवा रहा हूँ तो देखिए अगर मैं इसको रन करवा रहा हूँ देखिए यहाँ पर रन पे गए पहले इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर जा करके पहले इसको सेव कर लेता हूँ तो यहाँ पर रिवर्स करवा रहा हूँ तो आर डॉट पी के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ कहीं भी कर सकते हैं आप तो ये कर लिया हमने अब ये करने के बाद ये रन हो जाएगा और रन होगा तो देखिए ना ये जो है यहाँ पे देखेंगे ई एल पी P और A यानी कि स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है यहां पर क्या लिखा हुआ है एप्पल लिखा हुआ है ना देखिए तो यहां से E L P P तो यही तो आया हुआ है E L P